Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo nuovo prodotto della Bottega Verde è la linea Effetto Lifting e questo è il trattamento contorno occhi e palpebre allora, dice di essere con acido ialuronico, ceramidi, ceramidi ed estratto di fior di loto promette un'azione liftante per le palpebre e io ne avrei davvero bisogno allora, intanto il prodotto che ho proprio finito ha il suo confezione col beccuccio applicatore la confezione come tutti i contornocchi è un 15 ml e stavo guardando sul sito che costa 24,99 euro prezzo scontabile perché ad esempio in questo periodo c'è lo sconto del 60% quindi può anche andare l'avevo preso infatti in offerta anch'io ma con le cartoline che arrivano a casa quelle mensili, con le promozioni quindi l'ho pagato ancora meno e per quello che ho voluto provarlo allora è un prodotto che come tutti i contornocchi ne basta poco si applica picchiettando e massaggiando a modo cioè proprio picchiettando assorbe velocemente va bene sia di giorno che alla sera va bene come base per il trucco non mi dà problemi e mm, non irrita gli occhi ovviamente e mm, dire, non fa lacrimare gli occhi va bene è un buon prodotto non ha profumo esatto mi ricordo che il profumo è appena appena accentuato ma una volta che si applica non ha profumo non dà problemi sul contorno occhi lo tiene bello idratato e ehm, protetto comunque sia aiuta a prevenire la formazione dei segni del tempo ma l'effetto lifting io l'ho usato tutto mattina e sera costantemente non l'ho visto <laughs> va bene che forse aspettavo un miracolo ma no e non l'ha avuto comunque sia il contorno occhi di per sé a prezzo scontato è un prodotto valido sicuramente è più che un contorno occhi non è solo idratante ma comunque sia aiuta a prevenire i segni del tempo a evitare che se ne formino di nuovi quindi comunque sia va bene non ho notato peggioramenti ma nemmeno miglioramenti comunque sia un prodotto che scontato non a prezzo pieno ovviamente ma scontato con i saldi oppure con le cartolini per cartoline periodiche se lo trovate vi consiglio di provarlo almeno una volta per farvi un'idea ma comunque sia non fa miracoli ma è un buon prodotto a me piace sicuramente e sono stata felice di aver ricevuto questa promozione per poterlo provare allora come sempre fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che pubblico un nuovo recensione beauty e alla prossima, ciao!